करना है पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे और दोनों हाथ उठा करके एक बार जोरदार नारा लगाए भारतीय जनता पार्टी जोर का नारा लगाए ताकि पूरे शहर को सुनाई दे भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी योगी मोदी श्री धर्मेंद्र महाराज द्वारा एमएलसी हमारे बीच है मेरा उनसे निवेदन है जब आए और हम सबको संबोधित करें अंदर तो थे बाहर अब मैं इसी क्रम में तुम्हारा छोड़ भेज रहा हूँ भगत सिंह लग रहे हो भगत सिंह